बोले अंबरदार यूपी का जिलो बाण दो कुछ ले सुन फिर सहारनपुर जैसा यार और शामली जैसा हथियार और मुझे फरनागर जैसी बदमाशी और मेरठ में दे दो सिद्धि फांसी